食堂で予約食堂で予約いらっしゃいませ予約はなさいましたかいらっしゃいませ予約はなさいましたかいいえ、していません。 いいえ、していません。すみませんが、少し待たなければなりません。すみませんが、少し待たなければなりません。予約、予約、していません。していません。少し 少し、待つ、待つ。